Где я захватил? Я в захватил. А, а, ты, вот, захватил. Ты другая, ты направо беги. Все, окей-доки. Ой, блин, ты что, что? Я в танце, да? Да я <laughs> Машина не наша. Да, вот. Нас! Зло. Блядь! Я машин все подорвал. Можно их, да, да. Почему не убил-то? Ой, почему? Блять, как же весело. Да сука, как? Как меня сразу убил? Блять, короче, надо автомат брать. Это а не наш Справа, справа, дави, дави его, дави. Ну, бля, это вообще было забавно. Я, я упал по текстуру, замечательно. Андрюх, Андрюх, а ты ОБС так и не настроили мы тебя, да? Не, не. Надо ОБС настроить, ты чё? А чё за ОБС? Одна бабка сказала, что Ну, в смысле, ну для записи видео ОБС. Э, Open Broadcaster Studio. Так, ну, спасибо. Мы, мы, мы, да, блядь, идите нахуй, идите нахуй. Не пропускай его. Спасибо, брат. Да сука, засрать. Блядь, не надо. Я обоих обработал, но Олег меня где-то забрал, блядь, я не <laughs> понимаю. как? Нет, надо обратно винтовщика Ой, брать. Блин. А Дорф попал. Зачем ты гранат под машину? Я решил ее взорвать. <laughs> Она отказывалась ехать. <laughs> Я сел на нажал на Красавчик! Фронтовик, блядь, какого хуя, блядь, фронтовик! Колю. я, я бежал. На таран? Колю, а братан убил <laughs> Колю, Давай, выходим, блядь. выходим, выходим. <laughs> О, воду упал. Блять, я понял, понял, что за крыса. Крыса под названием танк, понятно? Он на лестнице втором этаже. Это я! Кто он? Ты не в танке, блядь. Помогите мне. Я на лестнице на втором этаже, блядь, иди нахуй. Это не то, значит, ты не в том здании. Ух ты. Дима, получил пизды, блядь. Иди нахуй. Блять, убили меня, я Помогите промазал. ему нишу с лагером. Я промазал. Что с тобой делать теперь? На -на -на. Водокломба я тебя запомнил. <laughs> Давно? Да труднее вспомнить, блин. Там ушли, не захотели идти, наверное, наверх. А, нет, вот идут, идут, идут. Да кто там идет? Давай, заходите. Нет, не идут. Да, зайдем. лестница одна, я не знаю, как подать. На ней появится, заходи, чтобы было не очень Заходи, Олег! Я не держу лестницу, заходи. Правда тебе говорю, лестницу не держу. Держу после лестницы, лестницу не держу. Так, попробую логически мыслить. Я... Э, что Не надо, не надо мыслить логически, вот. Да. Ах ты, Питер. Ну какого хуя, Олег? Зачем ты мыслишь логически? Это нечестно. Я тебе даю инфу, а ты мыслишь логически. Нельзя. Нельзя вот так, тут, понимаешь? И вот тут клумба пораскинул кишками, да? Ты чё? Ой, откуда ты возник? Осторожно, справа. Я выиграл уже, пожалуйста. Давай, Подожди, давай, давай. Не буду бить, пусть он двигается. Посмотрим, куда он бежит. Садист, а, блядь. Садист, маньяк, а. Э, вот, а. поэтому, поэтому я думаю... Адольф <laughs> Сталин убил, что ж мы это самое. Э, так, что ты говоришь, что я а, вот И... Там прямо это охуенно. Человек слева в развалинах есть какой-то тип. Нет, ну, нет, Вот сзади, сзади будут. Левее, вот оттуда, да, оттуда они будут идти все. Так что встречай их там. песня ну, этого ум, да. Так, я тут. Что случилось? Меня слышно? Да. Слышно. Ты где? Так, я стою на спауне, еду. Я тоже на спауне. Тав, ты хочешь пушку взорвать? Нет. Давайте! Я хотел задать прикладом чувака, но пошли что-то получается. Кто хуйня творится, где свой А вот свой его смог убить без проблем. Интересно. Опять его там танцуют. Это я мимо меня проехал. Правильно, а ну что? Я думаю, что приехал горящий танк, на самом деле его толкал по холму, не горящий нормальный танк, то есть как же вообще точно ловит. <laughs> Да, понятно, интересно. Такое еще никогда не видел. А что чувак на броне сидит, и я по нему выстрелил, а он не умер. На броне сидит. Ну, не на броне высунулся из люка такой. Может, ты просто не попал? Ну, не знаю. Как можно не попасть? А, вот попал Бакрис. Все. Здравствуйте. Да что это такое, блядь? Как, как отольнуть-то от прицела? Почему так медленно это делает? А Ты же, конечно, включаешь, вот медленно это да. Надо привыкать. Да, да, очень медленно все это. Таш, ты уже Олега обрабатывал, нет? Э, да, я, я что Обрабатывал, обрабатывал, сказал. <laughs> Да так прикольно упал этот ящик. Ты с ним повис сначала, а потом у него скатился и крышку а закрывай. О, так это же... Стоп, это же русские. Что делают у нас на базе? Понятно. Вверху, только дверь не открывается. Ебать, хорошо, дверь обрасываю. Ебать, что у меня так лагает, пиздец, Ну что-то какие-то лаги. Дверь не открывается, понятно. Вижу, Ты вижу. Сав, граната, граната, Сав. Побежать. Отлично. Скай, я его убил. Все гранаты, блядь, в ТП. Куда нам? На зенитке наши? А, про, пропушил потихонечку по левой стороне. Успеть я Ебать я от бедра прошел, блядь, пьяный. <laughs> Нахуй, пиздец. Блять, Сав, Сав, Сав еще слева. Пишите захват. Слева. слева. О, все, вынес, вынес, вынес. Ой, вернее, справа, блядь. Захватом, я, Я вообще путаюсь, нахуй, извиняюсь заранее. Так, а что нас захватили? Какую точку? Ну правильно, правильно, блядь, пошли туда. Пупс, блядь, нахуй вышел, блядь, пока я смотрел. Сав, справа за поездами. Прямо там же. Вот сказал бы ты сразу, что... Я сразу же сказал, пупс вышел там, блядь, ты слышал? Одного снял, тебе гранату. Где там? это. Там, где ты убивал людей. Могу добить, но... Извиняюсь, что точно, да точные координаты не дал. Вот я как бы тоже сразу пойдем, не сообразил, Саша, где Саша, там. Я пришел, пойдем. Прости, я немножко под шофе, поэтому точные координаты трудно. Да, блядь. <laughs> Что значит, прости, я под шофе? Скажи, Дима, иди нахуй, блядь. Ну за завезли, блядь. Сука, это за танками? Дима, кстати, пожалуйста, меня... иди нахуй. Вежливо, но ну нахуй. <laughs> Смотри, скатался в плен человек называется. До сих пор, сука, отойти не может. Дима, пожалуйста, иди нахуй. Блять, фронтовик Хорош, хорош! Блять, у нас последнюю точку отхватывают, блять, быстрее, нахуй, рашим. Так давай назад. Блять, ебать, нахуй, просели бедра, блять. По танкам, по танкам. Скайф. Где? А, вижу, вижу, вижу, вижу. Сейчас, сука, лимонку кину. А, ну, убил, ты убил. убил, убил, убил. Давай, давай. Давай поменяем, Саша, захватывай. Попал. Точка наша. Центр наш захватим, захватим сейчас. И все там дофига бегут, Скай, много Пуху, бегут. Похуй, бегут. Точку взять. Да, пойдем. На нахуй. Ну, Скай, там еще около меня. Там еще двое. Только расчеты на Ах ты пидорас. Олег, ты пытаешься э, разобраться в смысле ников? Не-не, в названиях точек. А. Ой, блядь. Русский. Ебать от бедра нахуй насаживаю, только так, блядь. Пупс. Держи лимонку. Блять, Ой. пират, ну за что? Своей ручной гранатой нахуй. Я сказал, что не промазал. Нет, не а, надо. А, Меня мамка не пустила. надо. Давай, Коля, еще раз, давай. Не надо. Давай, Колюнь, еще раз. Коля. Ну ладно, иду тебя резать тогда. <laughs> Не вовремя туда бежал туда. Это жопа ж ты, блин. Коля мертв уже или нет? Нет, нет, нет. Еще. Вот он тут пр пробежал мимо. Нет, вот и Сава доб добрались. Сава кто-нибудь побежал. Блять, я пишу хуйню как Бежал в том месте Сава. Нет, я перезаряжаюсь! Погоди! Погоди, блять! Не режь! Пидорас! Пидорас! Блять! А сколько стоит? Ай, не надо! О, хорош пират, получил от бедра. Ну, короче, все, я понял, Скай на следующую игру не зовет. Иди нахуй. Какая хуй? Скай в следующую игру, блядь, два ствола. Два ну, штыка, как ты сказал. Олег, я за тобой. А, ой, уже нет, все, все. Там, там, там где-то... Там Коля, блядь. себе он тут творит, блядь, дел. А вот и... Не знал, на самом деле, я думал, наверху, но не знал. Блять, хорошо от бедра просто, блять, я пьяный, блять, <laughs> хорошо под бедра просто. Вот теперь ты понимаешь меня, а, Коль? А, блядь, теперь ты меня понимаешь, долго. Коля? Нет, теперь ты меня понимаешь? Блять, граната прилетела! Баба. Откуда, интересно, блядь? Ой, блядь! Кто это? Кто... Ой, блядь! Кто... Кто... Ты, сука, Прямо от голова. головы Фудош тебе был красивый. Красавчик. Блять, ну кто-нибудь из вас на С, сука, подойдет из вас долбоебов, блять. Почему я один нахуй? Никак не. Может потому что ты там один долбоеб такой, который на С пошел. Скай, Скай, речь его, речь его. Да блять, не кричи! Блять, Скай, меня граната летит! Нет! <laughs> Блять! Да блять, тебя сейчас убьют! А, это Джон был? Это софты, что ли, был? Да, там еще здание второе было. А, бля, отлично, отлично текстура меня дернула. Класс. Блядь, да сколько у вас мне патронов нет, бля! Ебаная поем. Я еще наверх лез, да, меня почему-то дернуло вниз. <laughs> Слушай, вот как, я вообще даже вылез из-за меня, правда, не видно немного. Ну ладно. Вижу, да справа похуй, бегает. Давай, да. Справа бегает, лег на дороге. Блять, ну, блять, Андрюху убили. Нет, как? Нас потери, блядь. Сав тебя снял. Он на дороге был. Да спасибо, Кэп. Я знаю, что Сав меня снял. Я спрошу, как, блядь? Отлично, один справа, Дим, один справа в деревьях. А теперь мы будем по часа захватывать. Да. Сав. Держи, Дим, там точку, я пошел. Ну, не может. Да, я уже не могу, потому что а! мне сам помог. Блять, не надо. Давай. Да почему? Да куда ты? Не надо. Блять! Откуда? Червяк? Да. Кто там гранаты? Блять. Джон, ты должен кидал а, гранаты. взяли С, отлично, заебись, Я, я прыгнуть не мог. Так я ноги пойду штуком, правильно? Да, да, да. Я смотрю, а, ты, а это ты впритык, блядь, стоял.